गे छोड़ी सुन ले यहाँ यहाँ गे छोड़ी गे अगे छोड़ी बोल ना अगे छोड़ी की करही तो घरा में चल ना साथे खंडोली डेमा में नहे बे अगे ना पीटे भी तो काहे डरत करही हम हियो ने तो साथ में अच्छा डेमा ना जीवी तब चल यहाँ हरवा में नहे बे चल छोरा ना जाए बोल ना गे छोड़ी चल ने डूब के नहीं भाई यहाँ किनारे में कौन सी खड़ा ही हां तो की करे हमरा बहुत डर लगा तो काहे घबरात करही चल ने बीचा पनिया में बीचा पनिया में भेज जते सूट सालावा अरे भीगे दिन गे नहा ले दी तब चीना दिन तो घरा बई त तो मैया माता बड़ी मात अगे यानी ने बीचा में तेरा प्यार करे सिखेबो या नहीं हमरा नहीं सिखेला सुन ने गे की तोरा पनिया में पैरे ले सिखाई दियोगे बुझ गेली औरी राधा तोरो की बुझ गेली गे की बताइयो कहले जाही बीचा में की हो तोर मन हमर की मन है से बीचा पनिया में चलबी तब न पता चलतो <laughs> कहले जाही बीचा में की हो